Ох, е, жаман ысып кетті ғой әйгерім, е. Иә. Үйде қанша градус ысық болып отыр екен? Үйде неше 30 градус ысық болды. А сыртта ше ішікте? Сыртта бір 25 градус ыстық болды ғой. Янда ашпайсың ба айнекте бір 5 градус шықсын әнен айне. Ысық болып кетті жанатан бер. Үй, чинеле. Баятан бер ашып қоймайын ба? Чинеле, мен жоқ. Эй, Нұрбеге, кайчы булбулдар кандай сонун сайрады и и ушуларга эле қалай сайрап коюп жүрө беришет сайрайт да анан айгерим кантип сайрабасын карызым бар дебесе кредит төлеймін деп ойлонбосо ичим ооруйт тишим ооруйт дебесе туурабы аялы жок болсо албетте сайрайт да мен деле сайрамакмын чымчык болгонмун ар жок Е, сен өзің бұлбұлдарға теңемелі қойшы ей сен қарғолын оқсың қаяқтағы бұлбұл шапкаңды шешіп ала қойшы мақұл шешпесең шешпей ала салам алейкум ассалам алейкум қандайсыз ұшырасып балам алейкум. Уалейкум ассалам ай азамат қандайсың анан отырған екенсіңіз жақсы құдайға шүкір еркелесіп қойып суға жөнөдүңүз бе э баягы эле сууда нурбек ушул менин балам да ушул чоңойгондо мени багат да папасы атасы картайганда багасыңбы ооба багат да ушу мени багат да ушул бар ойна бар ойнай бер нурбек өзү сени чоңойгуча атаң бакса чоңойгондон кийин қартайғаннан кейін балаң бақса сен өз біреуді бағасың ба о бағам бағам мен деле тиги сарайда эки уй бар го ошону багып атпаймынбы уй ооба акыл сугар элең бар бар бар бар урматтуу марат байке бүгүнкү элүү жаш кутман кураңыз кут болсун сизге ден соолук каалайбыз узак өмүр бар болыңыз, аман болыңыз. Еш качан оорубай ушинтип бала чакаңыздын урматын көрүп жүрө бериңиз иш неле концерт болуп атасың э жасалма болуп эле уйнаттым аят байке жашоодогудай эле куттуктачы мисалы мындай куттуктабайсыңбы марат байке кандайсыз ден соолугуңуз жакшыбы күбөлүк күчтүү жүрөсүзбү анан ей көрмек кеттіңіз туған күніңіз құт болсын өміріңіз ұзын денсаулығыңыз чың болсын көп көп жашап бетіңізге гүл бір быржып түше берсін шошытып келген жоқсың ба сен марат байкені кішкене мындай нежныйраақ құттықтасаң мындай марат байке мындан да ұзақ өмір сүріңіз жүзге шығыңыз ә, жеңеме ешқашан қамшыны қарматпай әрдайым байрақты биік көтеріп жүре беріңіз разницасы жоқ деймін байрақты қармайды қармау туралы разницасы жоқ балдары машина алып береді екен а маратбекеге маратбекеге эме бир бак эме бензин менин атыман ой э, э, экөөбүздүн атыбыздан да дагы бир жолу туулган күнүңүз менен ә, ушул чыгармабызды кабыл алып коюңуз кандай болуп калдым кыркка жетейин деп калган турбайбы отуз сегиз болуп кетиптир отуз сегиз кыркка жетейин деп калып турбайбы кой айгерим анда мен сага бир керез айтып коеюнчу эмне эмне отуз сегиз менен да эмне керез айтып бересиңби болуп кое бербейсиңби эми сенде эмне кетип атат и айт эгер мен бир нерсе болуп кете турган болсом жана дүкөнчү марат барго марат ошого барып эмне дагы карыз болдуңбу ошого Тактан карыз такыр карыз бербейт го ошол эч кимге карыз бербейт го анан эмне болду ошого бар дагы ошо кишиге тий макулбу ошо менен жашачы өмүр бою чын болуп калган го эмнеге пусть бир кыйналсынчы өмүр бою сени алып ал дагы эй нурбек тамаша тамаша жөнөбү қаншамыз жатты вообще шықпайды шаршап қалыпсың тағы қанша басамыз аз қалды е тиги тоону көрүп атасың беле э мындайынан чыккан ошол жерге барабыз охи дагы кандай жаңылыктарың бар э жаңылык жок мени кой өзүңө сүйлөчү эмне кылып атасың азырынча бекерчилемин бош бекерчилерге жардам берип атам анда ушу үрчү болобу де кой айланайын мен анчалык бекерчи эмесмин мен тамаша досум тамаша тамаша эми ырчы болуш үчүн деле кыйын да ырчы болуш үчүн өнөр керек аракет керек көп акча керек азыр ырчы болуш үчүн бүт баары керек Get, get. ал сезім қандай жақсысың ба жақсы жүресің ба а баса суббота тоогодо отпадық белеге и тоого бара алып билбейм эми нурбек жүрө жүрбөй и э, билесиң го нурбек анча мынча жака чыгара бербейт кызганчак го ооба строгий да ал вообще жаман көрөт деп кой эки жака бейжеке чыкканды э, аябай билесиң билесиңго ал негизи чыгара бербейт анча мынча кыздарым шарактагандарды жаман да көрөт мн обоа азыр биринчи бирөөдөн сурап көрөйүнчү уруксат берсе мен сага кайра чалып коем э э мейли давай молодец вот так держать ушундай болуш керек катын деген ушундай болуш керек ким ким чалып атат ары отурчу эмне кыласың кимке он төрттүктө назгүлдүн туулган күнү эмес беле ошого ошентип койдум да эй гүлдөргө суу койдуңбу жок кое элекмин эмне отурасың жалтырап куйбайсыңбы огурдун кургап кетти и суранды вообще болбой койду деп кой кыйкырып уруксат бербей койду эмне кыласың бабасың таарынбагыла өзүңөр барып келе бергиле эмкиде эмкиде бир жума мурда айтсам мен дайындап коемэ э нурбек огородту да сугарып кой